باستان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح در شبه جزیره ایتالیا شکل گرفت و در کنار دریای مدیترانه و به مرکزیت شهر روم چنان گسترش پیدا کرد که در قرن اول و دوم میلادی به یکی از بزرگترین امپراتوریای باستان تبدیل شد. در سال 72 میلادی امپراتوری به نام تیتوس در قسمت شرقی روم بنای باشکوهی را که پدرش یعنی امپراتوری قبلی آن را آغاز کرده بود به پایان رسید و آن را احداث کرد بنایی که امروز ما آن را به نام کلوسیوم میشناسیم این بنا محل برگزاری جشنهای امپراتوری روم بود در این جشنها که جشنهای صد روزه نام داشت حیوانات درنده را به جان بردگان و گلادیاتورها میانداختند و یا گلادیاتورها را که برده بودند و اکثرا بیشتر از 22 سالگی عمر نمیکردند مجبور به نبرد و نابودی یکدیگر میکردند اینجا نمایشگاهی از کشفیات داخل کولوسیوم هست همینطور که مشاهده میکنین بقایایی از حیوانات درنده در این میان دیده میشه که گفته شده این حیوانات برای اعدام یا مبارزه با گلادیاتورها به کار گرفته میشدن جالبه بدونین که عده زیادی از این کسانی که در زمین این تماشاخونه توسط گلادیاتورها یا حیوانات از بین میرفتن مسیحیان بودن به همین دلیل زمین این تماشاخونه برای مسیحیان ارزشمند و مقدسه انقدر برای بزرگان مسیحیان این زمین این تماشاخونه یا زمین این کلوزیوم ارزشمنده که پاپیوس سوم فکر کنم بله پاپیوس سوم دستور داد تمام شنریزایی که در کف کلوزیوم ریخته شده رو به دلیل اینکه آغشته به خون شهدا بود دستور داد که نباید زیر پا باشه در گذر زمان این بنا با بلایای طبیعی زیادی مواجه شد در سال 217 میلادی در روم سوزی بزرگی رخ داد که این آمفیتات یا کلوسیوم تا حد زیادی آسیب دید که همینطور که الان مشاهده میکنید همه سطح بالای کلوسیوم که از جنس چوب بود از بین رفت و تقریبا سوخت مسیحیان همچنان از طرف امپراتوری های روم مورد آزار بودند تا اینکه امپراتوری به نام کنستانتین در سال 312 همراه با چهل هزار سرباز با ماکسینتیوس وارد جنگ شد کنستانتین اعتقاد داشت پیروزیش بر ماکسنتیوس نشانه امداد غیبی عیسی مسیح است. و در نتیجه در زمان حکرانیش تعقیب و آزار مسیحیان را خاتمه داد او آین میترائیسم که آین اصلی روم بود را ممنوع اعلام کرد و مسیحیت را به عنوان آین رسمی امپراتوری برگزید جالب است که بدانید میترا یا میترائیسم خدای ایران باستان و کهنترین آین شناخته شده است که بعدها به دیگر نقاط دنیا گسترش یافت سلام دوستان اینجا معبد میترا هست حدود سه متر زمین دست متاسفانه الان به من گفتن که اینجا فیلم برداری و برداری ممنوعه من مجبورم قطع بکنم